Bonjour à tous. Depuis que j'habite à Paris, j'ai souvent vu dans des appartements chez des amis des cartes de la ville. Elles étaient soit très complètes, mais assez moches, soit plus jolies, mais pas très pratiques, et personne ne s'y intéressait vraiment. Tout le monde utilise son téléphone pour s'orienter. C'est facile, c'est rapide, et c'est hyper pratique. Mais enlevez-moi mon téléphone, je serai complètement perdu. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer une carte qui soit à mi-chemin entre le monde physique et le monde digital. Je suis parti d'une feuille blanche, et j'ai travaillé avec une designeuse et un ami cartographe pour créer une carte qui soit à la fois vraiment jolie et qui contienne toutes les informations dont on a besoin pour se repérer. Et cette carte, comme elle est très grande et très complète, elle permet de résoudre un problème qu'on rencontre tous, c'est l'impression de sortir toujours au même endroit. On a toujours en tête les mêmes 3 ou 4 restaurants ou les mêmes cafés où on a l'habitude d'aller, et on oublie tous les endroits qu'on a découverts dans Paris. Du coup, on peut se servir de la carte comme un carnet d'adresses à compléter et à consulter directement sur son mur. Grâce à des stickers de différentes couleurs, on vient positionner des restaurants, des cafés, des musées, même l'adresse de ses amis. Par exemple, si vous voulez aller boire un verre avec un ami, vous avez accès à un panel d'idées parmi lesquelles vous pouvez piocher. Et en plus, vous pouvez planifier vos déplacements directement sur la carte qui contient tous les arrêts de métro et vous mettre en route tout de suite. C'est quand même plus agréable que de chercher sur le petit écran de son téléphone et surtout vous apprendrez à mieux connaître Paris. La partie la plus compliquée, c'était de trouver un moyen de synchroniser ses adresses dans une application pour pouvoir y accéder même quand on n'est pas chez soi et sans avoir à les rentrer une par une pendant des heures. Du coup, j'ai développé un algorithme qui, à partir d'une photo de la carte, est capable de détecter les stickers, de lire ce qui est écrit dessus et de comprendre de quel endroit il s'agit. Grâce à ça, on peut facilement et rapidement synchroniser la carte sur l'application. L'idée, c'était de créer un objet convivial qui aide à visualiser la ville comme un tout et qui redonne le goût de l'exploration. Et qui soit augmenté par le digital, mais pas entièrement remplacé par une application. Aujourd'hui, j'ai besoin de financement pour finaliser l'application et lancer la fabrication. J'ai pas envie de limiter l'expérience à Paris, j'aimerais bien élargir le concept à d'autres villes en France et pourquoi pas à l'étranger. Vous pouvez me soutenir en achetant la carte pour vous pour un ami ou en votant pour la prochaine vie que je pourrais faire si vous n'êtes pas parisien. Merci.